Hello，大家好，又系我阿 Christy 啊！大家都知道食蓝莓咧就有好高嘅花青素，就可以咧抗氧化同埋补眼睛嘅。而黑糯米咧亦都一样好高嘅花青素啦，纤维高，仲有补血嘅作用。所以今次我就用咗呢个黑糯米整一个芒果黑糯米饭嘅甜品啦。浓香嘅椰奶倒落去烟韧嘅黑糯米度，配以清甜嘅芒果肉。 我完全感受到自己置身喺泰國嗰度食緊呢款甜品啊！第一個步驟就準備咗啲黑糯米先啦。

我哋大概蒸佢四十分钟之后咧，就唔好开盖住，等佢焗一焗十分钟。黑糯米蒸緊嘅时候咧，我哋就可以准备嗰个芒果肉先啦。将芒果肉去皮，切片。 槟榔果肉咧切好就放埋一边啦。而家咧，我哋就开始煮嗰个咧椰浆啦。我哋用慢火将砂糖咧煮溶晒咧喺个椰奶里面先。大家记住留少少椰奶咧，离开嗰个豆粉水。 当啲砂糖煮溶咗喺個椰奶里面啦，我哋就可以加入头先开好咗嘅豆粉水。我哋见嗰个椰奶咧煮到结身啦，就可以收火噶啦。 啲黑糯米咧蒸好之後咧，我要攞出嚟啦，就將砂糖咧逐少加入去，然後將佢撈勻佢。最後呢個步驟咧，又係我最中意嘅步驟啦，就係甜品嘅造型啦。 我哋放一层黑糯米，再放一层芒果肉，放几多层呢？就根据大家嘅喜好就得噶啦。 最后将呢个黑糯米个顶层整好之后，我哋要将呢个甜品咧摆喺雪柜雪一雪十分钟，等佢可以定一定型。哇，系咪好靓，好想食呢？大家唔使喺度流口水啦，快啲去买材料，翻屋企整啦！如果大家一直以嚟都中意我创意嘅食谱影片。